السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سعيد الخوري ورجعنا لكم من جديد بفلوق جديد لعيد جديد غير عن العيد اللي طاف شوفوا السلام عليكم عيد مبارك أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أسبغ علينا وافر نعمه وبه وصحبه كل عام وانتم بخير هلا كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير اعلانين ايش حالكم؟ ايش الاخبار؟ اضحك ايوه ايوه بعد اضحك اكثر اضحك اضحك السلام يعني. آه، عليكم كل عام وانت بخير انت بخير وصحة سلامة من العادين الغانمين هناك <laughs> عساكم من عواد وما وصيكم صلاة الأرحام وخاصة بعيد الفطر وكان الله غفورا رحيما احنا بعيد الفطر الحين؟ لا عيد الأضحى صدق تصدق تصدق لا ما تصدق انا يوزع والزعيديه اول مره يعني مع جائزة عبد الله راشد عبد الله راشد ما حد ما حد المصور المصور نسيت المصور وينه؟ حتى المصور لازم لازم لازم نطلع على الطريق الصلاة عيدية آه، أحمد <laughs> إيه. عم يقول عفرا عفرا صالح احمد صالح اه صالح يحيى يحيى أعداد تعديل الأختار ثبت الجميل هالجميل بفلوق العيد اللي طاف هو نفسه ما تعلم شيء ولا كمان رفعت شوية بس سوار الحين سوارة اللحم هذا عيدية عشان عيد مبارك اوكي يلا شكرا احاول اشيل منه ما ادري خلاص ما ما ادري وش عاد انه هاي حط لي في وبالأخير العيد ما يكتمل إلا برسم الضحكة والابتسامة في وجه الجميع مرحب خشمك <laughs> حياكم <laughs>